Yola çıktım erkenden kavuşmak için yare Kurban olurum sana bulamam başka çare Buluşuruz seninle hem de günde beş kere Aşk makiri yok yalan seviyorsan git konuş bence Sana sevdalı olmak çok hoş bir şeydir eğer Sen nasıl istersen Gönlüm senin rızanla Koşmam hatalara Çıktım yolculuğa Geliyorum ben sana Sana sevdalı olmak Çok hoş bir şeydir ey yar Sen nasıl istersen